چشم سیای تو مرا میکشد نازو ادای تو مرا میکشد چشم سیای تو مرا میکشد نازو ادای تو مرا میکشد با کشتنم خنجری ته شرط نیست با کشتنم خنجری ته شرط نیست نگاهی تو مرا میکشد ترز نگاهی تو مرا میکشد گه خراب و گه مستانه هم درد و دوای تو مرا میکشد در این جوانی در این ایام گل جب جفای تو مرا میکشد جب و جفای تو مرا میکشد چشم سیای تو مرا میکشد ناز و ادای تو مرا میکشد جان شیرین پیش رقیبان مرو کاری خطای تو مرا میکشد هرگهی پیش رقیبان میروی تک تک پای تو مرا میکشد تک تک پای تو مرا میکشد چشم سیای تو مرا میکشد ناز و ادای تو مرا میکشد چشم سیای تو مرا بازو ادای تو مرا میکشد با کشتنم خنجری تش شرط نیست با کشتنم خنجری تش شرط نیست طرز نگاهی تو مرا میکشد طرز نگاهی تو مرا میکشد طرز نگاهی تو مرا میکشد